o xudo sizlar allaqachon shu yerdamisizlar tushuntirib o'tirishga fursat yo'q paradoks chellenji o'zining qizg'in pallasida 10 soniya oldin mening safsatalarimni tinglash uchun siz o'tmishda edingiz qisqasi boshlashni payti keldi qani ketdik bir yarim yil oldin men sizga vaqt paradoksi haqida aytib berishga va'da bergandim nihoyat vaqt soat yetti xo'sh hoking nimani nazarda tutgan edi eslatib o'taman hoking vaqt bo'ylab sayohat qiluvchilarga ziyofat uyushtirib bergandi gap shundaki hoking ziyofat haqida u o'tib bo'lgandan keyin e'lon qilishi kerak edi u yuz yillar o'tgach kimdir bu taklifnomani topib tashrif buyurishiga umid qilgan holda zamon va makondagi aniq koordinatsiyalar ko'rsatilgan taklifnomalar yozadi tushunib turganingizdek hech kim kelmagan bu paradokslar muammosi paradokslar umuman olganda qiziq narsa Hokingda paradoksning soddalashtirilgan varianti bo'lib, olim uni telba olim paradoksi deb nomlaydi. Biz esa uni quyidagicha talqin qilamiz. Olimlarning odatda kinolarda telba sifatida ko'rsatilishini yoqtirmagani uchun shunday nom qo'yadi. Mana sizga stereotip. Ammo bizning holatlarimizda aslida ham shunday bo'ladi. Endi men paradoks yarataman. Garchi buning uchun o'lishim kerak bo'lsa ham. Keling, xayoliy eksperiment ko'rib chiqamiz. Mana bu barqaror tuynukni ko'ryapsizmi? Bu 1 daqiqa davom etadigan o'tmishga sayohat tuneli. unchalik ko'p emasdek tuyulsa-da, bir daqiqa ham katta muammolarga olib kelishi mumkin. Ushbu tuyunuk orqali men o'zimni bir daqiqa avval qanday bo'lganimni ko'ra olaman. Bilib bo'ladimi? Birdaniga o'zimni o'ldirgim kelib qolsa-chi? Men u dunyodaman va holanki tepkini bosishga ham ulgurganim yo'q edi. Unda menga kim o'q uzdi bu paradoks va uni tushunish qiyin bunday vaziyatlar haqiqiy falokat u borliqni boshqarib turuvchi asosiy qoidalarni buzuvchi omil hisoblanadi ya'ni sabablar oqibatlardan oldin sodir bo'ladi aksincha emas bu paradoksning sodir bo'lishiga hamisha nimadir to'sqinlik qiladi olimimiz hech qachon o'zini o'zi o'ldirishi mumkin bo'ladigan ahvolga tushib qolmaslikning qandaydir sababi bo'lsa kerak ammo afsuski muammo tuynukning o'zida bu kabi tuynuklar mavjud bo'lishi mumkin emas bunga sabab esa javob reaksiyasi. Agar siz konsertlarga tushgan bo'lsangiz, chiyillash ovozi sizga yaxshi tanish. Aynan mana shu javob reaksiyasidir. Ovoz mikrofonga o'tadi, keyin simlar orqali uzatiladi, ovoz kuchaytirgichlar orqali balandlashadi va karnaylar orqali chiqadi. Lekin mikrofonga karnaydan haddan ortiq ovoz qaytadigan bo'lsa, ovoz o'zining yo'li bo'ylab har gal yanada balandlashgan holda harakatlana boshlaydi. Agar bu ovoz to'xtatib qolinmasa, uning kuchi butun akustika tizimini ishdan chiqarishi mumkin. Xuddi shu narsa tuynuk bilan ham sodir bo'lishi mumkin. Faqat bu yerda ovoz o'rniga radiatsiya, ya'ni tuyni kengayishni boshlashi bilan u tabiiy radiatsiyani yuta boshlaydi va halqaga tushib qoladi. Javob reaksiyasi shu qadar kuchli bo'ladiki, tuynukni yo'q qilib yuborishi mumkin. vaqtning tuzilishi ustida munozara qilib kelayotgan ikki guruh olimlar mavjud. Birinchi guruh vaqtni orqaga qaytarish, kelajakni o'zgartirish mumkin deb o'ylaydi, ustiga ustak sira kutilmagan tarzda. Boshqalari vaqt doimiy ravishda takrorlanib boradigan yopiq halqa deb taxmin qiladi. Qolaversa, u yoki bu voqealar boshqalariga ta'sir etmaydi, chunki ular vaqtning turli yerlarida bo'ladi, deyishadi. Ushbu nazariyaga ko'ra paradokslar paydo bo'ladi. Telba geoparadoksi bu hali boshlanishi. Endi esa biz qatl etilgan bobo paradoksi haqida gaplashamiz. Birinchi marta u fantast yozuvchi Rene Berjevel tomonidan 1944-yilda chiqqan ehtiyotsiz sayohatchi kitobida tasvirlangan. Qatl etilgan bobo paradoksi ancha siyqasi chiqqan. Shunday ekan, keling, qiziqroq bo'lishi uchun uni Gitlerning qatl etilgan bobosi deb nomlaylik. Bu paradoks o'z o'zidan mantiqiy yechimni talab qiladi, chunki siz o'tmishga qaytib bobongizni o'ldirsangiz, hech qachon tug'ila olmaysiz va o'tmishga ham qayta olmaysiz paradoks aytaylik siz gitlersiz va o'z bobongizni qatl qilishga qaror qildingiz chunki u kelajakda ko'plab insonlarni yo'q qiluvchi sizning tug'ilishingizga sababchi deylik qaror qabul qilindi boboni buvisi bilan uchrashishdan oldin o'ldirish shunday qilib sizning butun oilangiz yo'qoladi shu jumladan siz ham bunday yondashuv paradoksga kirib qolmaslik uchun ikkita gipotezani yuzaga keltiradi vaqt chizig'ining himoya gipotezasi siz o'tmishga qaytasiz bobongizni topib uni peshonasiga to'pponchani tiraysiz va tepkini bosasiz ammo hech narsa bo'lmaydi bo'lmaydi siz yana va yana tepkini bosasiz faqat mana shu ovozni eshitasiz o'qlarda kamchilik bor yoki tepki biroz nosozdir lekin to'pponcha boshqa istalgan tarafga qaratib otganda uning ishlayotganini tushunasiz pichoq ishlatsangiz ham shugina natija kelib chiqaveradi u faqat bobongiz maqtanib yurishiga sabab bo'ladigan chandiqlar qoldiradi xolos agar siz uni zaharlamoqchi bo'lsangiz boshqasi u zaharni ichib qo'yishi mumkin siz qayta qayta urinib ko'rasiz ammo natija yo'q shuningdek multivers nazariyasida ham xuddi shunga o'xshash natija yuzaga keladi siz o'tmishga qaytdingiz va bobongizni otib tashladingiz. Xullas ish bajarildi. Ammo ayni paytda siz hech qachon bu yerda bo'lmaganingiz ayon bo'ladi. Hamma xotiralar va hayotiy voqealar o'chirib yuborilgan. Olimlarning fikricha shu tarzda siz muqobil vaqt yoki parallel olamni yaratishingiz mumkin. Flashni ko'rganmisiz? Vaqt paradoksining yana bir talqini bor. Biz hozir Gitlerning bobosini o'ldirish haqida gaplashgan bo'lsak, endi Gitlerning o'zini o'ldirilishi haqida suhbatlashamiz. O'z tug'ilishini oldini oluvchi bobo paradoksi kabi Gitler paradoksi ham ortga qaytib qilib qotillik qilish sababining o'zini ham o'chirib yuboradi tasavvur qiling vaqt mashinasi ixtirochisi fyurerni o'ldirishni o'zining birinchi missiyasiga aylantiradi agar u vazifani uddalasa uning sayohatdan maqsadi shu zahoti yo'qoladi ikkinchi jahon urushi tubdan boshqacha bo'ladi ixtirochi dunyoga kelganida gitler nomi hech kim uchun hech narsani anglatmaydi sabab oqibatni o'ldiradi bu esa sababni o'ldirishi kerak bunday vaziyatda amaliyotda nimalar bo'ladi unchalik ham aniq emas umumiy nisbiylik nazariyasi esa sabab oqibat munosabatlariga asoslangan. Bu juda muhim chunki biz nisbiylik nazariyasi tufayli vaqtni aniq aylanib o'tamiz. Xohlasak albatta. Eng yomoni shuki, Gitlerning insoniyat tarixiga ta'siri juda ham katta. Farazan uni o'ldirmoqchi bo'ladigan har qanday ixtirochi esa shunchaki tug'ilmaydi. Agar 2-jahon urushi yuz bersa ham boshqa vaqtda yuz beradi va boshqacharoq demografik oqibatlarga olib keladi. Gitler qotilining otasi va onasi katta ehtimol bilan hech qachon uchrashishmaydi. Bu esa Gitler paradoksi ham Bobo paradoksi bilan deyarli o'xshash ekanini anglatadi. Zamonlar aro sayohat biror davlat yoki voqealar rivojini nazorat qila oladigan boshqa tashkilot tomonidan monopollashtirishi mumkin deb faraz qilgan taqdirimizda ham yo Gitlerni o'ldirish maqsadida bo'lgan yolg'iz sayohatchilardan himoya qilib, yo bo'lmasa vaqtni kerakli yo'nalishga solib, insoniyat tamaddudini jarayoniga muttasil aralashishiga to'g'ri keladi. Ikkala variant ham tarixni mantiq va sabablar kutilmagan aralashuvga almashtirilgan na nazorat bashorat na bashorat qilib bo'lmaydigan qadimgi yunon teatriga aylantirib qo'yadi 1970 yillarda igor navikov paradokslarni o'ziga xos tarzda tushuntirishni taklif qildi navikov prinsipi oddiy koinotimizda faqatgina global ravishda bir biriga bog'liq voqealargina lokal holda sodir bo'lishi mumkin ya'ni bir birini istisno qilmaydigan voqealar parallel galaktikalardan birida emas insoniyat o'tmishini o'zgartirish uchun bo'ladigan har qanday urinish faqatgina muvaffaqiyatsizlikka yuz tutadi masalan o'tmishga qaytib bobongiz o'zingizni o'ldirganingizdan so'ng dunyodagi bir necha foiz bolalar kabi nikohsiz muhabbat mahsuli ekaningizni anglaysiz. Demak, bobongizni o'ldirish siz kutgan natijani bermabdi Navikovning fikricha, barcha vaqt sayohatchilarining iroda erkinligi u tomonidan olg'a surilgan, jismoniy prinsip tufayli cheklangan, ya'ni energiya saqlanish qonunining shartligi analogi. sababiyat saqlanish qonunining bir turi tortish kuchi samolyotsiz parvoz qilishga imkon bermagandek subyekt paydo bo'lishiga u yoki bu tarzda ta'sir o'tkaza olmaydi vaqt sayohatchisi hech narsaga qaramay o'tmishni o'zgartirgandek tuyulsa ham katta ehtimol bilan bu illyuziya xolos kelajakka qaytish filmining birinchi qismidagi mashhur sahnasida marti makfley 1955 yilda chak berrining hit taronasini ijro etadi o'sha yerdagi qora tanli gitarachi o'zining qarindoshi chak berriga qo'ng'iroq qiladi va yangi ovoz bilan tanishishni taklif qiladi. Bir qarashda bu tarixga nisbatan o'ta qo'pol aralashuv. Chuck Berry dastlabki rock-n-roll musiqachilarining eng taniqlilaridan biri. Johnny B. Good kompozitsiyasi esa 1958-yilga kelibgina yaratiladi. Bu tarixni o'zgartirishmi? Ushbu sahnani yana bir bor ko'rib chiqing. Marvin o'z qarindoshiga Martinni eshitishi uchun u qo'shiqni tugatib, baland solo qismiga kelganda qo'ng'iroq qiladi. Solo hatto 1980-yillar uchun ham ancha yangicha va rock-n-rollga xos bo'lmagan ohangda jaranglar qiziqar edi. Berri o'rganishi mumkin bo'lgan hech qanday yangilik eshitmaydi. Lekin Navikov prinsipining ba'zi joylari tushunarsiz. Tasavvur qiling, siz vaqt mashinasini ixtiro qildingiz va bunday qurilmaning mavjudligi haqida aytish uchun 19-asrga borishga qaror qildingiz. Ushbu holat bundan keyingi hayotni sezilarli darajada o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan katta tarixiy aralashuv bo'lishi aniq. Bunday mashina borligini matbuotdan avval e'lon qilish vaqt sayohatchisi uchun amalga oshirilishi fizik jihatdan ilojsiz ish. 19-asrga tashrif buyurib qilishingiz mumkin bo'lgan yagona ish bu Gerbert uels nomiga qalbaki hujjat olish va ushbu mavzuda roman chiqarishdir. Bir qarashda Navikov prinsipi tekshirib bo'lmaydigan ko'p dunyolik talqinda ham barcha temporal paradokslarni yo'qqa chiqaradi. Afsuski, hammasi bu qadar jon emas. Terminator siklining latifamonand syujetini eslang. konor bilan jang qilmoqchi bo'lganida Skynet beixtiyor yigitga zamonlar aro sayohat imkoni haqida bildirib qo'ydi. Natijada u ulg'aygach o'zidan keyinroq tug'ilgan o'z otasini o'tmishga qaytarib yubordi. Bu yerda Navikov olg'a surgan qonuniyat shundoqqina ko'zga tashlanib turibdi. Shu bilan birga paradoks ham. Sara Konorning o'g'li vaqtmonand yopiq egri chiziqning mavjudligi natijasiga aylanadi. Ma'lum genlar to'plami nuqtai nazaridan esa uning mavjudligi mumkin emas. Xuddi shu gapni Vaqt patruli film haqida ham aytib o'tilgan. Aslida ilmiy fantastika fantastika bunday misollar bilan to'lib toshgan ba'zan hatto hech kim yaratmagan mavjudotlar paydo bo'ladi ular o'z kelajaklaridan o'z o'tmishlariga tushib xuddi sug'ur kuni filmidagi qahramondek hayot sikllarini sanoqsiz marotaba yashaydi ammo sug'ur kuni qahramonidan farqli ravishda ular o'z hayotlarida hech narsani o'zgartira olmaydilar kelajakka qaytish filmini suratga olish paytida everett talqini hali yaratilmagan edi hozir esa biz bu hodisani batafsilroq ko'rib chiqishimiz mumkin chunki bizda buning uchun everett talqini talqinining ilmiy va uslubiy bazasi bor. Shunga qaramay film trilogiyasi o'nga yaqin parallel olamlarni ko'rsatadi, ammo Everett konsepsiyasidan farqli ravishda Marty McFly o'z oilasi va shaharchasidagi muqobil tarixlar orasida harakat qilishi mumkin. Qizig'i shundaki, u o'z o'zidan izchillik tamoyiliga amal qilishiga harakat qilmoqda. Vaholanki u paytlari G'arbda Navikovning xulosalari unchalik ham keng tarqalmagan edi. Marty o'z ota-onasining turmush qurishiga har xil yo'llar bilan ko'maklash yashashga urinadi shubhasiz izchillik elementlariga qaramay u paradoks va g'alati holatlardan qocha olmaydi masalan 1885 yilda dok va marti delorianni benzin yo'qligi sabab yuqori tezlikka olib chiqa olmaydi va kelajakka uchib keta olmaydi ayni paytda ularning voqealiklarida ikkita delorian bor va ularning birida benzin ham serob bo'lishi mumkin edi ammo bu haqida ularning hech biri eslab ham qo'ymadi boshqa epizodlarda vaqt mashinalarining nusxasi 4 tagacha yetadi bundan kelib chiqadiki ularning asosiy asosiy qismi shunchaki vaqt monand yopiq egri chiziqda joylashgan. Ular zavod konveyeri emas, vaqt bo'ylab sayohat yordamida ko'paytirilgan. Triologiyadagi barcha mayda ziddiyatlar turli vaqt bo'ylab sayohat qilishi gipotezalari doirasida tushuntirilishi mumkin. Boshqa tarafdan biz bu jarayonlar haqida juda kam narsa bilishimizni inobatga olsak, aksincha bo'lishi ham mumkin. Umuman olganda buning imkoni bo'lsa kerak. Vaqt bo'ylab sayohat qiluvchilar bu haqida hech kim bilmasligiga qo'llaridan kelgancha harakat qilgan bo'lishardi. Men tugatdim. Ketishim kerak. Ha aytgancha, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni ham unutmang.